Bueno, vamos en la segunda parte. yo pensé que no, no, se iba a alargar tanto, pero pues aquí tenemos el, proyecto. tenemos, bueno, hay muchas imágenes en internet, ¿no? Aquí está el, aquí está el proyecto. Y en este, ya nos ve, se nos ve mejor. lo que queremos hacer aquí está la, vivienda no aquí está la vivienda bastante bella entonces pues en estos videos no sé pues vamos a ir hablando un poco de arquitectura que es lo que lo que me gusta y, y pues utilizando las herramientas como de Revit y, y algunas cosas de, de edición de con Photoshop o con algunas herramientas de Adobe para tenemos esta imagen para para ir editando y entendiendo cómo está construida esta casa y pues hacer una cosa pues bien hecha porque para ir haciendo un modelado constructivo y no tanto pues un modelado no tanto un modelado solo de diseño entonces pues nos lleva mucho más tiempo y pues lleva mucho más tiempo y, pues más desgaste y requiere muchísimo más conocimiento que solo pues modelarlo porque hacer solo la parte de diseño pues es más sencillo pero pues lo que yo quiero es hacer un trabajo pues profesional y más extenso o sea más no porque sea extenso sino más profesional y que poderlo documentar y poderlo trabajar de una manera más profesional pues en sí vamos a ver cómo nos queda así por lo que no tiene la con color más oscuro para que se vaya diferenciando esos esos tonos poco a poco porque igual del afán no queda, yo he aprendido que el afán no queda sino el constancia. Entonces, del afán eso no. Si uno se pone a hacer las cosas de afán no, no funciona. Y que no, necesitamos, tenemos el tiempo. Tenemos el tiempo y a pues, hacer este así a ver. Y las ganas, ¿no? De que tengamos las ganas y la salud y podamos hacerlo, estamos bien. Bueno, mejora un poquito la imagen. Ay, ¿qué hice? Mm, me puse es que un modo de un blending mode eso no lo necesitamos entonces aquí lo que podemos ir generando para mejorar esta imagen esta la tenemos ir generándole todas las vigas y vamos entendiendo cómo es esta lozano podríamos hacer una línea en este sentido para que se nos entienda lo mismo acá pero eso ya toca hacerla con una aquí en este punto hasta acá no pero no genera bueno lo que quiero hacer es aquí en este caso pues no estoy trabajando en Revit no porque me imagino que la gente espera pues no trabaje en Revit que haga las cosas porque es el modelado no pero antes de hacer todo eso es mejor planificar bien las vainas y no y sobre todo en la parte constructiva este tiempo es súper necesario porque si con este tiempo que le dedicamos a esto de ser un color claro este, entendemos y sobre todo estudiamos y no o sea este tiempo es súper necesario para que nos quede esto muy, muy claro y, ir trabajando mejor, o sea, ya a la hora de modelar y no, y, o sea, en la parte constructiva es, es, lo más importante porque Revit es un programa BIM, pero pero nosotros como arquitectos necesitamos saber cómo son las cosas porque y cómo están hechas porque así es que nos así nos entendemos por ejemplo con este dibujo cualquier persona que lo vea lo entiende sabe que estos son los pisos y la parte superior de la losa y la parte inferior y estas son las vigas aquí faltaría esta parte que no sé por qué no ah, va porque va contra piso esta parte no la puse porque va a contrapiso entonces no todo esto aquí lo podemos editar yo no sé si borramos esto de great buildings porque ya esto pues no sé ahí ya cómo funcionará si ahorita le quitamos todo eso de great buildings o no sé todas estas letras y eso al final de eso no, bueno sí sirve porque lo, lo, necesitamos para mirarnos y guiar y saber qué es lo que estamos viendo esta parte está en color blanco según la según las imágenes aquí tengo más otras imágenes color blanco y un color gris que es del ladrillo pintado pero yo creo que es con un color blanco el que necesitamos en estos puntos no me refresca bien la pantalla lleva mucho más tiempo pero lo disfrutamos o sea al que le gusta este cuento esto no le parece perder el tiempo. Ahí se me, se me va a tocar cerrar esto. Se, se me colapsó la... Vamos a ver qué color le... Necesitamos un color casi blanco. Pues sería un mismo gris porque necesitamos un color, también puede ser un cool, color cool. Pero no lo encuentro por acá, un warm, este es un warm, necesitamos cool. Imagino que será warm, warm, cool gray estos. Color claro como este que necesitamos. ponérselo ahí y mandarlo a, pero ahí sí no sé cómo que este no es un dibujo pues 3D nos queda por encima esas son cuestiones ahí de... del trabajo, cómo lo manejamos. Lo que necesitamos simplemente aquí es entender cómo es esto. Hasta acá, enter. Color blanco no sé cómo hacemos para manejar lo que quede solo en el que quede toca hacerlo como en otra capa tocaba hacerlo, ya no lo puedo hacer porque ya lo, ya lo hice, me tocaría volver a hacerlo. vamos a hacer vamos a, dejarlo así en ese sentido porque ya me tocaría <clears throat> me tocaría consultar cómo se si alguno sabe pues mejor cómo se se le superpone yo le, ya le di el modo overlay a la capa aquí pero no modo overlay pero no para que no me borre estas líneas sino que me quede solo dispuesto encima pero no no sé por qué no lo eh, no sé hay algún proceso ahí que no, estoy haciendo mal o sea no no sé no estoy seguro ahí para para ese proceso cómo se maneja aquí nos quedó mal ¿no? entonces toca volverlo a hacer como se, le pone la para que quede no, me, borren las rayas de atrás sino que me quede todo encima que me quedo mal entonces eso toca es con paciencia porque qué más se hace ya es más fácil arreglar este caso. <coughs> hacerlo de una sola vez y hacerlo bien porque si no eso no toca todo en orden y con paciencia porque listo para que nos quede fácil ya por lo menos se entiende mucho mejor ese dibujo y inclusive uno le podría hasta colocar una escala humana y le ayuda mucho pero lo difícil es encontrar una escala humana que se nos adapte a vamos a buscar fácilmente en cuanto encontramos algo de eso no ya encontramos una esta Vamos a ver si la... <laughs> Me abrió que este. Hasta en GIF. si la podemos más bien calcar, hacer lo mismo que estamos haciendo acá y le calcamos la, la sombra y de paso pues nos queda una escala humana. Hagámosla, eso no, no lo pensemos tanto. Mira, aquí está, vamos a guardar primero esto como una... Como una PNG. Modular. ese nombre ahí extraño de pronto tiene que ver algo con el libro o algo vamos a ver si aquí se puede con yo imagino que con este se debe poder transformar pero primero como que toca vamos a abrirla no la deja porque está en GIF esta sí la deja ve no la deja ¿Por qué? Ahí sí, otra vez una confusión que no tengo idea. No tengo la más mínima idea porque no deja... Está bloqueada pero no la deja desbloquear. y tampoco la deja esto sí está muy loco no sé por qué vamos a cerrar este video no tiene esta en pngs no tiene nada de raro toca consultar en index vamos a pausar y me soluciona es solo el problema de ya lo consulté aquí en youtube es el modo la imagen aquí nomás imagen modo index color red color ya ledger ledger ya aquí vamos a ver cómo se puede hacer esta imagino que ah bueno se podría hacer también en Illustrator pero bueno esto si nos lleva un poquito de tiempo esto se podría hacer en Illustrator y queda un vector mucho mejor que nos sirve más para bueno pues, todo el tiempo de la carrera y yo nunca hice esto en, en AutoCAD ni nada bueno en AutoCAD de pronto sí pero si en AutoCAD sí pero aquí en Photoshop nunca lo lo hice Qué lástima que ya las oficinas no utilicen nada de esto, ¿no? Es que no, ya sale y no... No sé por qué se pierde todo lo que uno aprende. <laughs> no sirve para nada. Se pierde todo lo que uno... Esta cabeza está como deforme. Bueno, ahorita la podemos ir arreglando. Se pierde todo lo que uno ha yo no sé por qué razón. Todo lo que se ha aprendido, Vamos a ver. No, vamos a ver si podemos acá con esta ver si acá podemos ya pintar si nos deja pintar pero pero no definitivamente esto como que toca hacerlos en Illustrator porque no hace esta forma y si yo borro esto se me borra todo. Ah, no. no me deja coger directamente sino la pasa aquí no vamos a ver si acá mm, ahí está abierto. No, bueno, pausemos ahí, no sé por qué. tocar consultar y, seguir. Y seguir adelante en el próximo, como hace, no, en este mismo va a seguir, pero vamos a consultar cómo es eso. Bueno, estábamos aquí en esto, pero pues al final decidí hacerlo en, en Illustrator para sacar esta esta imagen que era la la que necesitamos entonces aquí ya la